preso! Buttandoti. Wow! Wow! Ah! ah! ah! Ecco, ecco qui! Facciamo ginnastica! Cioè, finalmente oggi eh, avrà degli ospiti che sono venuti con lui. Diamo il ah! benvenuto a Francesco Dessì. Cristian, Cristian il Carino e eh? Lorenzo. Oggi vedremo la ginnastica fate da loro! E c'è anche la nostra ospite speciale, Rebecca! Uh, è uguale a Francesco De Sì! Seguiteci! Faremo la ginnastica! Faccia! Fate la ginnastica! Ginnastica! Ginnastica! Ginnastica! Ginnastica! Dai! Grazie per gli ospiti speciali!